Dalej no, jestem na ulicy Piastowskiej, wyszedłem z cmentarza i mały prześwit, w którym widać kościół parafialny w Głogówku. To jest numer numer 34, Piastowska 3034.